museveni takitegeera nti muli babbi mubba n'omulwadde mubba nembiseera ebibi nti mirundi bute busidi ewa pulezidenti bungi nnyo katunoonye ebyuma gye biri tumugule tunoonye baakola nabo nkukuba ennyondo mu mutwe thats not me nti ongule ndye mu museveni olukwe nga museveni yeyanyamba nga mumunjogereko ngaali wali sikulya museveni lukwe sisobola bano badde bagala okuba ebobi wine aa ah, ah. ne bobi wine sijja mukuba siyinza kuba bobi wine bwebamweretera abalemeredde era mu don't know how politics bano abasajja ekibakola obubi era e, e, e, analogant person ekimusuula nabaga nti success after success is bad america yeriwozanga nti superpower nti ki until when ebintu bibiri ebyashepinga america baba kubira vietnam mu second wadiwa abajapani bakuba paro harbor a setback is good in politics eyamba ki e, anti enkonga emala kukuba n'okola ki n'obuuka kati bano ba fellowship bo tebali gesitalinga go getters mugonde musematala owokubiri germany yali ne japan ekyuma nga kibaketta ekyuma kya bungereza bungereza emirirawo ku intelligence kakati omujamani n'agamba omujapani kati naye omungezi atuketaketa movement zaffe mu japan bakite emigema mu japan naga nti singa ddala abadde atuketta mhm. twapulaneze kulumba masaka lwaki amaje agajja amasaka nagatwala embalala bungereza bweyabazanyanga bwetyo ye obungereza yategeeranga ti abajamani bategeka okulumba masaka kakati ate eyo neddira amaje negatwala etololo kati bano nebagamba nti nedda singa aba ekyo kyenyini reverse psychology hitira nowa japan baali tebamumanyi ti that is exactly why this man surrenders the, the city to you umusajja bagenda okitegeera nga bakozeeko damage nabano bwe bali they think in terms of money they think nti bwe bamala okwonoona nabagaa nti abawesaana bajja kgenda nnyo mu ggulu tekirina ensonga tekirina ensonga ti bwe bamala okwonoona ate odda ebyo biri mulaavuensona ezirwoate kenkubuulire kakati kyenkubuulira eh, kino ekyendanga muntu alagidde bakiinvesigetingi mulimu wa bobi waine ekyaleya kyeyagobye tulyagenda ne walikye babobi waine bano beyagobye mu revenue authority akola wa bobi waine mm-hmm. kitegeeza museveni unlike thespeople yamanyi entaano liberiyoni eri mumwe e, ekiduduma kiri mu nyumba yazizi mwenyini era yakirwanyiso kifulumya bati talina mawulire okugoba kakati ate nabano bamafiya bo tebalabwa nejjo bali bogerera ku zuumu bo tebalabwa balinamu bamafiya benyini bamasters balinamu baconveya berets nti omusajja agenda nakugamba nakuba mu bank of uganda nagamba omusajja waayo tinjagala ebiliyoni kumi kakati ye simu gyeyakubye teri recorded aba ali awo natuma lino likyamani lya fellowship essiru nirigenda mu banko bibanne ndiri muzigi mujirayo kakati ye talabise mulimu wana abasajja abagezi b'otazanyirako kamba buli esale musajja mugezi nnyo wali olabyeko omuntu ajinza esiginikya ya sale terimiekintu kyotamanyi okiyiyamu nti wali olabyeko omuntu alina siginikya ya sale nti abasajja baabo babakutte babatutte mu kkooti sale baginze esiginika ya saleo girabawa yes mugezi mugezi nti obuyeekera bwabasomesa kati bano bonna boolaba si bayeekera balibo bennyini bantu ba museveni kyobala boogerera ku zuumu kakati bano zinembwe ze bagenda okukwata zo tezirekayo obubbi kuba zimanyi ti bano abasajja babadde babayamba mu buli kintu tintu eya pusi negundi netumukunde balese bodaboda zaabwe kati kitatta ayina okukwatibwa nti yakubye abaana kakati museveni naye nakwata kitatta nga bamujjuzizza kati aliyolaizinga nze bwe mba si kitatta siddamu bakolera no kubanga ebintu byange byononese ave been humiliated nyinawa ate tubonyabonya nnyo banyaffe nalabyo owamujjamuiri mukulu naye ndaba owakitatta owange mumubonyabonya nyinza <clears throat> okuganyondo nenkwasizawo omutwe nze sikyuka me obutakyuka apaana e, e, nze mukooti gyenawaabanasabayo ah, disipenality kati tuyinza kukkiriziganya tewali kintu kituleeta kukwatagana mu ngalo omwafaembukatuli kituyina ekibi saakiririgo n'ekibi ekyekisa kati gwoli kibiki ekisaakiririgo e, sigisonyiwa you wanted to kill me nkuova powerinje ndi ate mundu njikudize obadoba the last seven years nganze ndi wange netolid oleta oh, sente nkonsereta wa nalingenda kwoche moto kadabomba kubembo okeremu that's arrogance this would be a time bobi wine afusa akagumba hey, eh, hey, eh, hey, bebamweretera Mm -hmm. kakati bobi waini bwe bamuleeta bamuleeta bakange mu seven bamubireko sente mm. kakati nabagamba nti nze nga balonda bobi wine irepeat it katono nyo ye museveni yazita ee yazibawa bulijjo bebamukola balina mu, mu fellowship yaabwe bakiyita to be relevant to muzeeyi mm. kati bino byonna byolaba babandikira amabaluwa bakolaki mbu babagambye e, e, neyo ntobe ya pusa ekimutawanya kampeyini mirundi agenda kufuna sente nga puroguramu gyagenda kuba gisasula kakati bagaye nti tomuzeejo nkubanenkutta ti wali tv genja kuddaku teriyo niwe ngenda obugenzi nempulya nti fellowship yeyagisa hmm, hmm, fellowship mweri sijja kukola am <laughs> not going to serve any committee of, the, of, of nrm this time round sigali ku museveni yekka teriyo tewali agenda kunkozesa kunzibiramu kakati bobi wine bwe bamuleeta sebateyayimba nti oleeta kape waka eri emmese notamanye n'amatenyw ako bobi wine abalemeredde amaanyi manja gabuaa bobi ah, ah, wine is a creation of the fellowship to get money to blackmail museveni kakatibobi eh. eh. ah, wine anti bamuleeta abalemeredde he was brought ne batamanya nti he can be hijacked thats why the americans abo mwembalaba basajja ba strategist balina ba mirundi ababala nti afghanistan tugitaddemu ebyokulwanyisa byonna naye kuba abalasa emitwalo kumi n'etaano naye tulina okubeerawo ne pulaani nga ffe tugenza okugyayo abatalibaani era pulezidenti yawandiika atiko mu mawulire ga new vision nga abamerika bateekateeka okugenda okugyako abatalibaani nga komanda wa rasha agambye nti ffe baatukubirayo omanye afghanistan yensi etawangulwa ngako lutalo katonda yabawa empuku zaabwe nti empukweva wano nemasaka afghanistan tewangulwangako lutalo mu histore yayo if you read about afghanistan ne president yagamba nti abalasha bajja baaba kubalwansonga the americans were supplying weapons n'omusajja eyali president najibula abalasha gwe baali bataddeko bamukwata agenda ku airport naddukira mu embasi yalasa abatalibani bamutta the talibanis were armed by america when they turned against america yabakuba nebajjawo Saddam Hussein was the darling of the Americans. Bwe yabatabukira bamukuba ne bamuggyawo babatambula ne midiya yaabwe. Bin Laden ani yamugulumminga. He was coming from related to the Saudi king, Saudi monarch, nga kitaawe mu abeera mukozi wa nguudo. Ono Baghdad. Baghdad bamuteeka mu kkomera ne bamuta n'agamba American general, we shall meet later. Baghdad abadde abatawanye bamukubye ne bamuggyawo. That's America. kati bano abantu bawano bamafiya balowoleza mu mane no mani tezitukufetitunirigira muno sente namulimu gwa gavumenti nabera namwe emyaka kumi neera nembategeera abaleeta bobwin bamubuulira bamuwa notice ku kikyayokukolabo ah, ah. tebategeera nti bamafia is a cause of museveni's problem if museveni does not deal with the mafias has gone tabamanya nti abamanyi kakati bobi waini buli chintu chesho nacha akolo yobeti kami agamba bobi waini ainamu wa magezi mm. nida tasura kuwandisa chibina maa omusajja atawanya museveni ya mumanyi burunji is not far from him mm. ntiruku yes omusajja atawanya museveni ya mumanyi ina sente nyingi why tunondi okulonda kwa biri kumina mkaka okulonda kwa biri kumina kumina kunu mm. look at the similarities abadipi ba nambuze baadi badusenga balaze musubi mm. oli nabagulayo miliyoni bibiri bibiri nebakomawo mu dip at that time he wanted to strengthen the democratic party gundi ono florence namayanja who was supposed to replace uh, gundi sebagalas mayor yalagawa bamwitwala kuba ensambu nebamuwa ne miliyoni lukaaga gurupu yemu kunyweza democratic party i remember nalaba katemba nga president museveni yayintroducinga sebagala mu public mbabazi nekuteesa bamulwanira mbabazi ayinio sebagala longeego hey. Eh. Eh. hey. yayina nakamotoka simanyi kafaanana katya mbabazi andi kuteesa weyafighting over sebagala ani alese sebagala hosod be paid more okuganjewomukulu hey. Eh. nti sebagala bafunye asset kubanga bayina how to make ourselves relevant mao mukitabo kyange kiwandika nakiwandika 14 oba 12 invisible hand kyagerede mumotoka muganda wange yagereza kuziikawaabo ate yabeera ya library mao bwe yesimbawo ani yamuwa sente ezesimbawo nze nkimanyi nezebamuwa nzimanyi hisrol baali batya weyesimbirawo mm. tibesiye tajja kujja ajja kukiyiwa bevuganye bokka era mumawo yali disappointed after elections tebaddamu mukubira simu neŋamba mumabu nti bwenkugula sikowola oleme kunteeba noleeta amakona nkusasula wali tononya kalulu mawo baali tebamutidde tiyafuna accident twakwadde kukolaki waita nti rubesi yewisidros kakati tebayinza kumuddira bamukozesaako kati mao must be destroyed the same man who was financing who paid 200 million to subi people to return to the democratic party the same man who paid namayanja 600 million shillings to relocate and defeat him nsambu kubanga nsambu yali mukwano gwa bill gates nga bill gates awadde president mu 7 million za dola obasatu obanyanga bazibbi bali balina okukatinga ofu nsambu eki etteeka erikwata ku national identity card eryo endangamuntu baalireeta mu parliament nga mbabazi yalireese nga two days before the election to implicate nsambu kakati the same person eh, kakati eh, ye politics yomu the same person yabawa sente bonyonyo hey, hey. ne mukana kalumali ye mwali yani nti mao bagera ageranya mao ne bobby wine ne batakitegera nti american strategists wanted to flash out the chinese using you kenya bajichusa batia youth bobby wine yagwa mugap yaba abalala naye nga baba ejogo eh, lyabwe obujozi bwabwe okujoga buli muntu alina amagezi okuvuma kakati bobi waini abalemerera ati let me tell you i want tell you in a humble way what applies to bobi waine applies to museveni bwe baali bakola etteeka erya political parties baali guided n'ebintu bibiri crossing mm. lwaki buli kaseera abantu bakyuka this is why the constitution provides ti omuntu bwakyuka addirayo ku kaadi endala nobodythereis no mp who can risk going back to the voters two a, a, a, an, an independent person can make a memorandum of understanding with a, a ruling party nebamukozesa ina, ngaalina guidelines why they wanted to avoid a coalition government betekam you don't discuss with the federal alliance you bring her as an individual they brought the dps in 1986 as individuals broad business and coalition are different it took Samogere nine years to realize the difference between a coalition and broad-based. Broad-based, you come as an individual. onabeera deputy bwe baddayo mu election ne bafuna majority kano bakasuula so this is not the case naye bapolitician bawano tebabimanyi kakati bali abasajja ne bakugamba bapromoters b'ekibiina bwe bakiteekawo they are lol okuteekawo kibiina bo tebalina lol they don't play any lol in the daily functioning of the parties mm. which cuts across how many times have you seen the promoters of nrm being involved in the day to day work of the, of the party. Waliwo management itambuza. Yes. Your role was to promote a party. So it applies bwoganti Bobby Wine ye, ye, teyalondeddwa mu delegates conference nga bashareholders bebuuzizaako you are talking about a company but in, under the political, political parties gund the role bonna bonna bayise mu delegates conference tebaisemu bapromoters even ye nali muiserefu today ngogai nti bapromoters bajje obasobola mbabazi si promota bidandi si promota <laughs> tebasobola kusimbira yugo to court yugo to court mm. this wait, what applies to Bobby Wine will apply to this go to court and see nature mubachiwe nature Bobby Wine baga nchi kakati nina ko hey. Eh. baga nchi Bobby Wine hey. Eh. bachisa nyumu kadirisa anti kankubuli omusajja yomu e, e, e ayamba lulieyouannot convince me tosobola kuŋŋamba nti lwakoojo yali asobola okolajasiringa ekibiina kya bobi wine nga taliikamulagidde and the question comes who controls lwakoojo no ne chairman yatugambye nti kibiina kyali okufaddabakolaaplicationofchangeofnameastyeakatikatyalwanaki ate mwafuna omusajjaagamba nti amateeka remove that man there Ani, justice, o, o, justice. Mb... tabisobola Yee. we are heading to 207 ye kenya where the judge era naye yali tired judge yatuuka ogansimanyi yawangudde that man is not stable chairman wakachiku tali stable ajabale tebizibu bingi aina mateka gafuti ah, nga bulu njinyo nti umusajja tali stable will create trouble for you one ebibina bino bebabi wandisha bibera ne kala zaabyo kakati muina okukitegeera okujja nga temwasoma science gundi primary colors ziri mmeka tewabisoma nabisoma ebulwani eh, kakati bwezibanga buli kibiina kibeera ne primary kala kiba kitegeeza mulikola ebibiina bimeka bobakiyita dominant ah, eh. kakati dominant kala kitegeezafulaga ya germany einamu kala eza uganda but space differentle ulira atonejeaa kubanga bano bebamuli eno neno ate amini yali yodote balwaboko ete kuba bakimanyi nti lwaboko okujjako omuteekako puresure n'omuteekaku mudumo gw'emundu mu kkooti yali kuwangudde they are looking for the future is not bobi wine thats why i cannot help you to destroy bobi wine because mwe mwennyini siyinza kubayamba nti abayimbi pulezidenti mugenze ne mumugamba kati ekyokitegedde eh, mugende mukotianti nkugambye nti ekibiina bwe kyali gyesalingayo ekyo kyebabbi ekyenalm ekyawadde bobi wine eyo kala gye balwanira eyaredi teriimu dominant mm. naye agirina atone ah, jino oyo musuubuzi ate rukuta naye kwagala sente naye amateeka agamanyi ono ye musuubuzi yamweretera thereis a time when it should be pay back bwoba okomerera enyumba bakuga nti okomereza eki nti ono ali chipu kali tunson yani ojja kiddamu ogikaire there are times when tubadde mu situation emuvinga e, e ah. kati today we wateeka ettafaali efuwa walabika because this papa akimuleted money mm-hmm, mm-hmm. doesn't this party have la, have led as a party nga fwe bwe tuyina n'abajamani hmm. nti bendera yaffe ey'abajamani zifaanagana theonly gundi spacing so kakati ekyo kitegeere ti these people nga bamaze okukola ensobi ezo balwako ojo kati looya waabwe ayagala okulya sente tumusiime ye buli wabeera ye yali mulerwe ye yali ruddawa are you sort of people have lawyers have doctors have buli wamwe kwankiina aye ava omulogo naye nyinza okutegeera nti bino tajja bisobola ebyekirogo bino kakati tugendeko ewalala <laughs> eh. n'omutimu waali because if we cannot pull a trigger to kill you end up being a, a serial killer get competent lawyers nini katuni nyo lwachi haba ntubalooza nti bobby wine uh, ali complicated yo bando bebamu bando bamu kwa liramu in fact neba nebe boba no chebakola neba nebe njini ama mchibina hey. bama nyakuolo nti hey. atande wechi yes anti alina secrets akitekeza ina high command ina high command abantu bamu seven be, experts bamu seven bebakolera bobby wine siyinza bayamba nga mulya ssente sisija nja kuba omuntu omwasa omutwe sijja kubayamba anti awo kiraga owagira bob sijja kubayamba noddira omusajja ne mugende wa pulezidenti n'abawa ten billioni z'abayimbi ti abayimbi tukansolinza ebivulu byabwe nemuzibba kakati wati the bayimbi avuddani kuddayo gye baava nabagamba ekintu kimu nti mukagombi ajja kuzunza olutwe amaze okubba ssente mbu simanyi asaze eddiiro ndi tayalinze nembaga nti balamu neraga ddi bajja kukubeera mu kibuga muno era nebaga nti baagala okukwata bano bagunde kubanga baagala obbaga nti bavumye museveni information egenda okutuuka ewa pulezidenti nti sente z'abayimbi bazibba nga bamaze obonoonayo thats their strategy did he give the musicians their money how hmm. can you steal money from a group of people kati bazzeeyo bamayinja era mbakubira mu ngalo mayinja yazeyeate agenda okuba akayimba ono ono gundi ono bwe yamala okuvuma pulezidenti eyayimbiranga gundi besigye bwamala okwavuwala yagenda nalabya omwana womulaalo nalabya omwana womulaalo eh, atadde ekintu enyuma fe tubatunuulira wirukwatiyo because sebale these musicians and me weaompliedifferentnalabya omwana womulaalo nalabya omwana womulaalo ah. eri aziriddeyo wabesijeribesije akalidde ayingidde womulaalo bas but you don't count me on that level ihave masters degree mayinja ono ekintu ngasoka hey. Eh. nakigana yes yaziridde ne baddayo baddayo ewaawe i congratulate them uli ayaga nti teyalabye vision wa muzinagaaeno eh, hey. yes. hey. Eh, nesente yazikomezaawo yeyazib fe abali committed <laughs> uh, ate it will bounce on them abo bamayinja kankubuli sebagala bweyakomye owolaba alina gundi oyo nyanzi nti kati nyanzi gwemukozesa okuvuma mm, bobi wine nkirabye mumawulire ekiwano red paper nyanzi agenda kugamba bobi wine eyavuma museveni kati kwe mkoteza kufuma Bobby Wine you, you have a wrong strategy on Bobby Wine and you fail nalabi speaker wa KCCA e. ndaba abantu ya anti speaker changu na chiba gamba nti speaker mulimo speaker funa 10 million do, million Umwezi. 10 million mm. na baga ntio yomwana na mutia nyo ya gabi nsao za seminti ya bikumi bisatu donation anikawalia kawalia katiche jujiti anti mstekansu mulimu sente beba signing a plot beba kolaji kati oyo anoonya miliyoni kumi nange bwe baali bambalira tutwale tennalinja bakubamba te ate mbooke ten billion mwejje muyina kimu omwekimu did you come with bayina obujozi mu mutwe kamulabeko kamulyeko ku nnyama ekaluba ah, kamulabeko ku basajja abatakyuka fdc tesigaza bakansala tesigaza bakiba badduseyo bagezi yes, yes. mbo fierce by no ready people abote bayina strategy nakamu people were going mwete mwichirina kakati pate bagobecha there will be a mechanism ina ale mutedese mechanism nabaga nti oyinza okutusoro wenge ekintu awe no mugambe nti atula kuseka ino kubera nempisa bwezi ne bwezi nito nti aganti buli ajja atula no begoba bokka sit down nabaga nti mukinaana exactly what nrm has done i think kyekyakolebwa mukinaana you must be a graduate t bwemuba babiri omukulu yagenda omutoto agenda alina chance endala siri ekibiina waliyo kikoledde ki eh, dp mukinaana ani yali agikoledde nga bagiggala mugundi munkaaga mumwenda so there must be a mechanism naye mukulowooza nti buli omwajja kiitino there must be mechanismera ah, ah, nze ndi musanyufu nnyo museveni katonda yamuwa omukisa gwe hmm. museveni omukisa katonda gwe yamuwa nti kati today byalikoleddwa nga bibula emyezi ebiri kyali mulemi okutereeza six months in politics is a lot of time can initrize the mafias as is doing avakubamukomerwakwateka omubadduke musente za za zo kugula amasomero ze babbi two people the primary suspects are already in goma waliyo mugage yakola yo factory emeritinga golodi hmm. enayo complex yabadusizano nabatwala mm we eranzi ekibangu bya mubutambi because many people bagamba people should realize who has the annual dance is the president involved or is if these things were exposed abantu nebayamba president mm. kakati kwe kankubuulire toyinza kubeera mubaka wa paalamenti ngaolina amagezi mu mutwe noleeta etteeka ku mwanyi nti alaga jalidde omulimo gwe emwanyi bamusibe akyagala bali abasajja ngenda kukiintapuliti nga sempijja tajja kudda kalungu hmm? buli eyakitaddeko omukono hmm? buli eyakitaddeko omukono bagenda mukuba yes because babalimy ezaabwe what did the british do nandala mafaabi ayina cooperative ayagala kunyigiriza bantu bebakireesesempija eh, eh, eh, ajja kulyeba jagala kadaga ajja kulyeba jagala eryo tteeka lyebayisiza kandikwateko kadaga ajja kulyeba jagala sempija ajja kulyeba jagala buli alitaddeko omukono ajja kulyeba jagala dot ring my number nze sikubirwasimu omuvuddemu yes sikubirwa simu tetujja kudduka wano ntiamatagalwaza ah, abantu kalusi nenyama erwaza abantu baali bagitaddeko etteeka gundi kadaga mm. kuluno twawukanye mwalaali nange nime mwanyi sempijja nti simanyi muzukulu muzukulu besimu yange kuvuma ebyotawulirangako im going to interpret this law in the most clear terms naye ojja kulaba abadduka sempijja ye tajja kuyita kalungu let us inform you see are you, the are you the first person emwanyi has been debated at independence ben kiwanuka yagamba emwanyi tugirinyisa ebbeeyi bagirima ennyo era nga bwogenda mu mpya z'abantu bwasanganamu hmm. abakozesa seminti hmm. emwanyi nga bagimanyi ogikola hmm. mbukolit egudde gwe vaaku sempija resaini so that we get a competent person why do you believe sempija that you are most educated you for the, the quality of coffee has declined tender in your resignation and pack and go to, to kalungu emwanyinge kusempija namulaba wano mu lutalo mm. nga sempija ali mukafo ka buwungangatekagendehygini nga nobuwunga bulimu ettaka kakati baguze bwebat wever signed on that bill ali eh, anti nzamwasale bot one paso siwulira yakuba essimu avoledi translated it amgonto ndi mu miliyoni kati ey'obutabo kusasanya mubaokebalesempijo eh, eh, ah, mujja ekalungu baja kulyegana lijja kukomawo nti deo believe that sambale tundigire kiti kyemuyita nigire kison nti omusiri gwe gugize akoleki mala kwapulayinga mwemukisose nedo sempijamu omusosokola ekintu kino katagamu omusosokola emwanya why, why student kadaga talk about sugar candy production abasoka babo nye mwenye nebikajyo mm. kadaga mwereka kwele gira kubantu wana sempidja ohoho kadaga speaker gugamba because these people have overthrown the government nga msefe ni alaba yeba lete ishi intu naroza ntichiba yamba ababaka mafebali uwa yes, abatu nulidangi zonga kukasatu watu kako neda Bilundi. bano ba mafia ba ine mm. misiri jemu mwanyi tebagala kufuga nyezibu haa ne kataka yawedde yeeka byebba kataka yawedde ayinza nobutajja ku seeke hmm. kataka yeegalise bamafiya omanyi basooka kukuba sampija basooka mukuba tebamutwala naavafukamirira nze teryankubira mu uganda mwansale butwanu pason ani omumanyi nti nti sampija ayinza okuba esimu yange kataka ayinza okuba esimu yange nvuma buvumi kati kubanga tetujja bakolera muyina kuwulira na migo nti ekibuga ebibuga byonna bifaanne kampala kampala is historical mulukumulena nkaaga mugumu okitoba lukumulena nkaaga buganda yerangirira nti yefuze bavemu si edebated ekya kampala kampala nti ono cities disupplies to kampala because of isis e likugundi kati ekizibu kyebayina abo bakadaga baani they have a problem nti twaddira paalamenti ngaegenda mukalulu mm. eyisa kyeyita nti populist gundi e, e, bills ate tizibayamba kasi toba nga tewampise mu kintu tokoba simu yange sempi ja togikwatako togikwatako okugjako ngaolina kaliko lyawo e, okufuna ebivuma ebipya ebyakajja ku mulembe <laughs> obina <laughs> eh, eh, eh, ate ekyuma kyange bakikolaki im ready to be arrested let us go to the president nkunyonyole sempi jange otudde wali ne kadaga nange mubuulire the badness why you are trapping this man agwe mu kalulu kampala mumuyingiridde emwanyi muziyingiridde enyanja mugiyingiridde akalu agenda kajjawo hmm. otunulidde yes nze ekinziruse emisinde wano abantu bano tebagenda kudduka abantu bano bajagamba nti fe twalwanyisanga musajja nga tukolera mu paalamenti for us me i don't have that privilege of running away thats why nkugamba mungobemu njagala muleete ebbaani mbusimanyiyo sisi yawandiisa ebbaluwa wano tewali ebyo byonna babakozesa bukozesa let the mafias address one point mafia fellowship ekirize nekyamaani waabwe uh, ekisajja ekitalimukikubaawo owulire kyekyogera mirundi bapromoters babirono bagamba eze kuyambako balibutabeeraatale kemwanyi amata galimu gakola sima musosokola namini kuliteyimwanyi lwaki twatundanga emwanyi lwaki mmwe what went wrong solve of one problem kadaga kyekya agenda bubi mbwe semanya mwanyi semanya biki zemaze okulima kadaga concentrate on sugar production sugar cane abasoga tebayina ebikajjo bababa It, what would take kadaga's attention would be sugar cane kamba be nkaba tera mukampulira kadaga would not ring my number hmm? nze sijja kudduka wano eryetteeka ngenda kulikuba ndiseseggule olabe senda olaba sempijja bwadduka mu masaka kuba sempijja bamafiya bamala omukuba baali bamutwala nemuyamba esimu nagijjako aka ah, toddamu muzukulu todda mukuba simu sempijja don't ring me don't ring me <laughs> mbu muzukulu eh. amzaka tumulemu katonenyo tukomeo